тоа беше штрајкот на Македонскиот полициски синдикат, каде што реализиравме можноста за заминување во пензија далеку побрзо на а, овие наши работници. Сето ова придонесе во Република Македонија денес да зборуваме во компарација со другите обкружувања кои се присутни од а, можноста, значи, која обезбедивме за нашите работници да нема отпуштање, визави другите држави кои се и во окружувањето, последни во Европа, каде што процесот на опуштање некаде се ближеше од околу 30 до околу 30%, во Република Македонија нема масовни опуштања. Денес во Република Македонија исто така не бележиме намалување на плата, напротив, донесовме историски закон за минимална плата, со кој му обезбедивме социјална економска сигурност и некој пак ќе речи дека тој закон за минимална плата е со 8800 не представува ништо. Јас не тврдам дека представува многу кој му овозможува на работниците да ни задоволат своите потреби, меѓутоа ако земеме во предвид дека во 2010 година кога дојдовме како ново раководство имавме висина на минимална плата од 4500 денари и каде што 65.000 работници примаа плата во висина од 4500 денари, а, ние тврдам дека сепак направивме историски исчекор и за уште една причина. Законот значи е задолжителен и се применува, има овозможува и буквално влијае, значи не само во рамките на генералната, туку и на специјалната превенција да се реализира ваквиот закон и фактички а, тој а, притисок што беше нечесто пати она психологија кај работодавачите дека во Република Македонија може да не се даде плата, бидејќи ова овој процент околу 40% покажа дека може да не се даде плата во Република Македонија, го елиминиравме со денесувањето. Е, и ова е еден дел од сегментите кои го заборава некој дека е во делот на историскиот исчекот. Кога сме кај законите и во рамките на прославата за 1 мај, Значи, ние исто така направивме анализа за начинот на реализација на промајските протести. Јас се сеќавам некаде 2005 година Сојзот на синдикатите на Македонија се обидуваше нешто да прави, а во основа ништо да не прави. Бидејќи беше донесен, како што казав, стандалозбил закон за работни односи 2005 година, а од друга страна бевме присутни кога со како да одиме некаде на свадба со тапани, со зурли, со пајтони, мислам во една реал социјална атмосфера или не знам како во кој свет да живееме, го прославувавме 1 мај. Следните години се шетавме низ улици во Република Македонија, начело со поранешниот председател, со начали за сонце, со 200-300 луѓе и буквално покажувавме или му на останатите социјални партнери, колку сме немојки. Во рамките на тие анализи покажавме и сериозно направивме, значи дали е добро да отпочнеме со еден друг пристап, да го заборавиме малку тој реално социјален факт, реал социјалистички фактор, дека треба преди мајна да прославуваме со знаменја, дека треба да играме игри или некоја парада да правиме, туку напротив да ги засучиме камите и да промовираме реализација на кампањи. Кампањи кои ќе траат по цела година, тоа значи 1. мај да трае цела година за нас, а не само еден ден, и кампањи кои носат резултати. Во 2010 година го направивме тоа со оглед на тоа што кога дојдовме како ново раководство, утврдивме дека во 2010 година Сојузот на синдикатите на Македонија има 50.000 членови. Значи, од тие 400.000, предоштено 50.000 членови. Таа година организиравме кампања за мобилизирање и организирање на ново членство, каде што донесовме 26.000 нови членови, каде што скандалозно изгубената репрезентативност на Сојузот на синдикатите на Македонија во јавниот сектор, која изгубивме, повторно ја вративме назад, станавме репрезентативни и на тој начин са ќе да се обидиме она што КСС своевремено го подпиша или празен лист на хартија како обшколективен колективен договор за јавен сектор, со исклучени на скоро најголемиот збор на доместоци во рамките на тој колективен договор да го вратиме, а направивме огромен ишекот, пак истовести во делот на тоа што минатата година го подпишавме општиот колективен договор за приватен сектор, со кој го вративме порано изгубеното од 2005 натаму К-15 или регија за годишен одмор и ги вративме останатите на доместоци за да наредната година да спроведиме кампањата за минимална плата. Наредната година, значи 2012 беше донесен закон за минимална плата. Следната година имавме кампања за закон за забран за психичко узнемирување, односно закон за мобинг. Долги години исто така траеше некоја си борба, меѓутоа може да трае борбата и истата да трае со години, да биде јалова ако вие не нудите конкретни текстови ако не правите конкретна кампања, ако не одите низ работните средини, не го промовирате сето тоа, за да 2013 година, значи донесен и законот за мобинг, понатаму следуваше она што го почувствувавме како недостаток на терен, а тоа е позицијата на синдикатите на локално ниво. Од тие причини започнавме кампањата за формирање на локални економско-социјални совети, пак направивме неколку, нема да биде претенциозно ако речем историски исчекори, го формиравме локалниот економско-социјален совет во градот Скопје. За прв пат во град Скопје може да се чуе избор на синдикатите, да учествуваме во делот на што значи анализа на пазарот на трудот и правење на одредени програми кои ќе бидат поврзани со можностите за преквалификација и квалификација и уште повеќе значи трансформација или правење на одредена нова програма во делот на образованието и усогласување да да со потребите на пазарот на трудот. Оваа година, како што имавте можност, а, значи некои речитали бевте извезени на улица, бевме извезени на улица, бевме на пошта, а дали требаше да протестираме или не, значи дали треба некој да протестира или не, одлучува членството, да одлучува работниците, ние имавме опорен повик до сите работници, да се приклучат на ова наше дружење на площад, дојдоја толку колку што дојдоја, но во секој случај значи го отворивме повторно кампањското работење со барање за измени дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, кој ќе биде поврзан како на наша стратешка цел со оглед на тоа што нашите оценки покажаја дека во Република Македонија позицијата на синдикатите во делот на спроведувањето на контролата во спорувањето на мерките за безбедност и здравје при работа е мала. Сакаме нешто да ја подигнеме таа позиција, нешто од типот на што се случува на синдикатите во Запад, да бидат информирани, да бидат консултирани, да бидат вклучени во делот на реализација на изјавите за безбедност и здравје при работа, спроведување на мерките и она што значи да има една контролна функција. Значи, по бе велика тие активности кои ги правевме и се надевам дека во овој кратко период имате можност да се запознаете со дел и од нашите активности, со дел на нашите погледи во делот на остварувањето и позицијата на синдикатот, посебно на Советот на синдикатите на Македонија во Република Македонија. Благодарам. Благодарам на излагањето на доктор Живко Митрески. Исцрпно излагање на вистина ме да ги проивме сите временски бариери и замолам да, да оставим барем малку простор за дискусијата на која што би можеле да ја отвориме на краја. Сега зборот давам на господинот Рифат Триоши, кој што е долгогодишен работник и експерт во областта на, на синдикат. Добар ден на сите. благодарам што ме повика да учествам посебно ми е задоволство што можам да da nastupam и i akademski građani na Republika Makedonija. Велико ми е задоволство да се представам. Јас сум својата професионална кариера заврши како секретар на синдикати на Македонија. Иначе сум политиколог по вокацијата. Давно, давно завршено во да, да оглед на карактерот некоја кривина, така временски многу ограничено, а со оглед и на учесниците, на своето така излагање ќе го определам повеќе да по прашање да покренам, да ја оставим просто и за, и за дискусија. Прво, синдикатите има долга историја. Од прика историјата се совпаѓа и со историјата на политички партии, зборам за земјите кои денес достигна високо ниво на цивилизацијство и демократија. Скоро исти период се. Мене ми интересно, ако човек се наврати малку до на историјата денес, види дека синдикатот биле еден од столбовите во обштествата, во сите обштества, и до денес, денес, таму каде што синдикатите се забрануваат или се оневозможуваат, како и штрајкот. Таму каде што се ограничува штрајкот или се забранува, демократијата е избркана. Би рекол вака, екстремно го развучи, значи тој е критериум, еден од битните критериуми за демократски односи во едно обшество. До ден денес им ова кажам, затоа што ден денес има обшество кај што забранува се забранува штрајкот, забранува, се забранува и не ограничува овој синдикалното движење. Наиме, првата половина 19 век жестоко правобитна акумулација на капиталот беше жесток, жесток и беше судирите. Втората половина на 19 век, тогаш дефинитивно синдикатите дојдоа на сцена, се легитимира, бидејќи правобитно беа кривично дело. Секој организирани во синдикат или штрекување беше кривично дело. Кривично дело носи во затвор. Па дојде втората фаза, пак во втората половина, кога синдикатите беа како квалификувани како граѓански делик, И конечно, конечно пред 130 години дефинитивно синдикатите да се да се легитимираат. 20 век знаете што големи војни да донесе државата во Европа, но втората половина на 19 век кога нагло нагло почна да развие посебно за западниот свет, што се вика, и кога таму беше промовирана формулата на на држава на благосостојба, тоа после Втората светска војна, сега тој термин не употреба никој веќе, нема држава што да го состојба и таму не се употребува, сега социјална држава употреба. Тој термин се употребуваше во 20 на години кога голем поден имаше на овие западни земји, голем поден и кога на вистина синдикати исто беа на врв, буквално, до 70 години, 68 та година, кога големи беа овој турбуленци кога почнаа од Сорбона тука излезе она што случи 68 година речен. И тука 70 години бе врв да речен и синдикатите. На жалост, 80 години на, на минатот век дојде да првиот удар против синдикатите, тоа беше тачеризмот, регионизмот, а меѓу време дојде глобализацијата. Глобализацијата и тоа на некој начин беше да речен втор удар крајот на минатот век на синдикатите, да ги ослабна во голем степен степен овој позиција на синдикатите. Глобализацијата беше светски процес, нема бегање од работа веројатно што видите во ова и ваши одни предмети го изучувате и никаде сватија дека нормален процес, то не било процес, меѓутоа беше прашањето да некој на хумана страна на тоа, да да таа глобализација не се однесува како што се вика слон во стакен менеджери, каде не се да уништи. Овај да нанесе удар на синдикатите, да ги останат затоа што денес да илустрација најд не произведува Америка повеќе не произведува. Ото, да почна таму ме фабриките се и донесе во Индонезија. Таму не произведува повеќе. Значи, сите овие селени на капиталот што глобализацијата што е неминовен процес, очигледно историски, но беше на некој начин да се установува позициите на, на синдикатите. На нашиот план во Македонија и земјна традиции нормално се случија многу конкуренција. Дојде приватизацијата, на целото општество буквално 360 години, во испроворот. И прашање беше како да се синдикати од ново де факто почнуваат и како да се внесуваат во, во тоа обштество. Нажалост, нажалост, работелачите од другата страна и власти и власта на, на една страна се наоѓа и постојано граде некој анимозитет, да речем, еден непријателски став со синдикатите. Не да се дава некоја фалба, но беше среќа што во Македонија не дојде почетокот до големо до големо фрагментација на синдикатите. Немаше толку фрагментација на синдикатите и тоа на некој начин во таа почетна фаза на приватизацијата не дојде, се задржа некоја, некоја сила колку беше можно во тоа турбулентно време кога се менува собствената. Тогаш, викам, ова беше така еден позитивен момент што немаше таа фрагментација за разлика некои други земји кај што се растојува до 5-6 синдикати. И после буквално после конфликтот меѓу самите синдикати. Сами се мешало со власта, па самите синдикати. А прво, во првитна фаза кога европски синдикати доаѓа, доаѓа да речем кај нас, па не протежираат теза дека треба да се фрагментирате, дека устов е фрагментацијата, плурализмот е устов за демократија. А ние отворено зборуваме како е тоа можно да речем таа теза да, да се до крај, до крај, кога треба да се почне да речеме во ново време, ново време, нови обществени околности, а во Европа најголем дел на, на синдикати се нема плурализма синдикати. Цела Скандинавија не синдикат, нема конкурентски синдикати. Таму во синдикати. Не постои, не постои таму сиде че тоа е скандинавски, не постои конкурентски синдикат. Германски синдикат не ги беше тие. Тој е единствен синдикат да речем. Австрија единствен, Швајцарија единствен синдикат. Земји кај што економски односи најдобро стојат, социјално најдобро стојат, кај што работи најдобро стојат, буквално, и демократско деси. се. Значи, со тоа се соочува синдикатите, а наша теза беше дека секоја, секоја фрагментација може да донесе лоша. И среќа, среќа на вистина успелен период да така не се фрагментира, не се фрагментира, и затоа имаше услови за бакисен во социјален диалог. Значи, и партиите кои се несуваше на колективни договори. И Македонија, бидејќи ги следевне како се движат овие земји од традицијата, меѓу првите започна да се подпишува колективен договори. Овде за нас позитивно е, позитивно, за среќа да речем што колективниот договор да, стана уставна категорија. Таа уставна категорија и правно има правна сила. Да речем, Енглеска нема правна сила колективниот договор, но таму вика джентлменски договор. Джентлменски договор, ама почитуван. Тоа е типично, да речем, за МСК, најстар синдикати, најстарот кој што преговара, преговара, и таму, значи, се почитува тоа, иако викам, нема правна сила и работодачот така, повеќе теоретски не практично, ако не ќе, нема да поменува. Ама тоа не се случува. Бидејќи кај колективниот договор, кај колективниот договор, а, вика дека има по, по, по, по голема сила од закон бидејќи колективниот договор волја да го обраков леготе, волја меѓу две страни. Ако тие се сложиле дека ќе подпишат, подпишат, не му треба закон. Тој е поголем волја, моја волја, че волја на двата партнера. Затоа во теоријата се кажува дека колективниот договор о пенсии, о пенсии била поголема сила од, од, од законот што вика. Значи поголема сила. Затоа инглезите, бидејќи има најдолга традиција, рекоа дека не го пишуваме законот, меѓутоа ќе го почитуваме. Сме подпишаме, викам вака илустративно како во брак, стапуваме, подпишуваме и се дека подписа стои, ќе почитуваме, речем значи, така. И затоа нема право на сила, но се почитува со, со децени. Кај нас беше, викам, среќе, што и уставот кога се правеше, тој првиот устав македонски, таму се внесе на одредба, но вистина која е значајна, беше уставна, уставна категорија. Иначе, веројатно, нашите работодавачи усилени на почетокот, веројатно, ќе има проблем, проблем да кој ќе договори да се применува. И ако се види Македонија во тој социјален диалог бипартитен, трипартитен, де факто најразвиен беше овој бипартитен партитен договор. Партитен партитен меѓу работодавачите. Овој, да речем, Енглеска пак еден типичен пример за илустрација, дека ќе еве и дочувате веројатно некој предмет. Таму власта не се меша. Со традиции, со децени. Тој вика сварам и до 20 партнери. Јас имам труд, го вложу, ти имаш капитал. Ти го имаш во враца капитал, а јас треба мојот труд да вложам, да вложам. Значи се договарат и власта неќе неќе да се меша во принцип, неќе. Ако на вистина таму тие земји кај што се така демократски односи, он не сме да да поведу некои мерки. Ако евентуално дојде до да на вистина до ситуација како не може дефинитивно партија служа може да им охрабри власт, да охрабрува, да охрабрува да се подпише политичка угора. Така на Македонија, така да тоа е позитивно што де факто скоро сите области се поприени со колективни договор. Кај колективни договори има уште така, како теоретско прашање, но принципиално и кај штрајкот и за синдикалти, речем, толку треба тоа да се регулира нормативно или да се препушти на колективни договори. Практиката е различна, различна Бито има генерален принцип. Тој што подпишува, тој има сила. Ако препуштите правата на полица да регулира со закон, вас ви нема по синдикат. Вас ви нема. А власта, не знам, зависи каква власт е, Колко е планета, да речем, колко е демократска, либерална, десна и лева, да речем така, зависи од тоа како ќе наметне решение. А оде вие преговарате со работодателот. Значи тој што дава ќе остави подписот, он он ја има силата и во синдикати, бар јас да застав до ден, да заставувам дека што бе почетото така беше. Многу одредби за правата на работниците беа препуштени од законот. Закон не го регулира, препушташе на колективен договор, што во принцип е принцип добро. Меѓутоа во поедини моменти поедини сметат дека ако е внесен во закон, власта е потече да мора да почитуваат. Мора да почитуваат. Тоа е една така смртна теза, меѓутоа така во принцип мислам дискутабилно е. Лично сметам дека дека е овај далеко далеко по корисно и дури поефектно, ефикасно ако двата партнера се сложат, се сложат и тоа што ќе се сложат то ќе го напишат и ќе ќе го почитуваат. Викам овај трипатите социјален дел покасно така речем да дојде на сцена, бидејќи отпор имаше буквално власт. Сите власти едноставно има анемизитет кон тоа. Едноставно не сака. Европска е друга практика, друга практика Значи, Белоска линија има, тој е не е трипартитен, тоа не е трипартитен, но други социјални структури, професионални се вклучуваат, се вклучуваат во во социјал, тој социјален слој што е скоро 300 членови, но е огромен социјален слој. Овде кај нас, на жалост, со многу инсистирање, со многу инсистирање, многу докажување, со многу и илустрации, но конкретни примери европска практика, за да конашно властите во Македонија се сложат да да се формира тој економски социјален совет, совет, се век да кажува претходно, президентите со какви, макар речем, турбуленции, со какви отвори, кого и како, значи, да речем, и колку почитува, да речем, веќе не постоја санкции, санкции од тоа, него ствар на власта колку, во кој степен и во колку мера ќе прифати оно што ќе бидат договорени, договорени во, на економските совет. Кај синдикатите исто имат различно гледање, до вака и теоретски и практично прашање. во колка мера синдикатите треба и штајкот да се да се утврдат со закон. Синдикатите во принцип избегаваат законите се влезува закон. Избегаваат. Ако има правници, тоа знаат. Штом се дете еден, еден институт, еден институт, една институција, значи да, да, да, во закон ставите, тоа веќе сте ставили во, ставили во рамка во рамка. Синдикатите секоја слабале да имале слобода на действување. Тој е типичен на инглесите. Никогаш не сакале нити во закон да влезе синдикат, апсолутно биле против како ќе биде, нити нити да рече колективни договори. Да и што? И штрајкот да не зборам штрајкот. Штрајкот е синдикално слобода на синдикално действување, конвенција дава то право и секое влегување во законот како ќе се штрајкува, како ќе се штрајкува, апсолутно е опасно за и синдикат. Значи, што е синоним на синдикал, синдикат, е кој почна, едно вика дека наводно овие штрајковите биле први кога се прават граделе пирамидите во Египет, наводно мајсторите, мајсторите и робови биле, мајсторите наводно имале право на право на штрајк. Значи, секое ограничување со закон на синдикални, синдикалните права и слободи, особено штрајкот, значи, да речем, многу негативно за синдикатот и за штрајкот, бидејќи ќе ограничи Штам почнува текст да пишувате, да знаете дека од напред ќе ве, ќе ве ограничат. Затоа, една теза, главно, европски земји, демократски, овие многосилни синдикати, што вика, овој, избегаваат, избегаваат да тоа влезе, влезе во закон. околу ова колегите доста зборува да практично како се одвива во работите во Македонија. Аз генерално кажав, на жалост, синдикатите на глобално ниво доста се погодинуваат во процеси, обществени процеси, доста се овој оди на, на некој начин синдикатите на, на микро и на макро се оценети. Оценети. Вие живеете во Штип, кај што нон систем веројатно 90% е, кај што на газда може може јас веќе дозволам да кажам сума прикат во фабрика, на работниците штрекуваат, викат, викат на работниците директорите, слушајте, овој биде газата да не чека, дека тука буквално со камион, тука се. Ако не ехете камионот, ќе однесе материјалот и петличите вака да не во градот така вистината, ќе однесе друга фабрика. А работнички, прекрасни мајстори, ќе го направат тоа. И тоа на почеток го рекол како најк, веќе не произведува таму, отиде во Индонезија таму, и се лесно. И топките во ќе донесе во Бангладеш, Бангладеш и Пакистан, децата ќе прасо мали прсти на топките за фудбал и така натаму. Така да, очигледно се ослабнати позициите, очигледно, очигледно капиталот е со глобализацијата на вистина доби многу сила, многу сила, но еве меѓу другите нешто што направија светски синдикати, иначе беа до скоро беа два светски синдикати големи тој. Федерација на, на слободни синдикати кој брои по 152 милиона, и други синдикат кој беше да речем тој демокричарски некој минорен од 19 милиона, сватија дека безсмислено е, нема идеолошки разлики, безсмислено повеќе да истират него треба заедно и пред некој години да се дружија да може заеднички да настапуваат. Значи во вакви услови синдикатот ќе постои, друг постои на на капиталот ќе постои работници некој што ќе работи, значи, некој што го нема капиталот, значи, така. Прашање, прашање на тие предизвици што обштеството ги носи, како ги најде, кој патишта ќе ги, ќе ги најдете за, за овај, да ги зашитите права. И на крај да кажам дека докажано да е дека сите земји кои Европа кои најдобро социјално стојат, работи најдобро социјално стојат, работниците нај највисоко на ниво демократско носи, процентот е највисок на синдикално организирање. Значи, скандинавски земјотипичен, кај што социјално се најобезбедени, кај што по некои критериуми најзадоволно луѓе се, таму процентот е на синдикално организирање негде 70 на 70%. За разлика други земји, европски земји, на Франција падна на, на 9% синдикални. Значи, кој ќе рече дека ако се така демократски односи, синдикатите, работници задоволни дека тогаш ќе падне, ќе падне ова интересно се дека што не е точно. Значи, точно буквално европска практика покажува дека дека на вистина таму кај што се тие максимално демократски социјални права ова не се загрозени, загрозени таму се синдикалното организирање е најбројно, значи најголема зафатено на синдикално организирање. Еве со ова сака се ние може сите да да терапме, да оставиме малку простор на вистина еве овај вие ако имате интерес каже така некој интерес кон вас да овај да, да опрашаме. Благодарам. Благодарам на господинот Рифат Јучев. Сега продолжуваме со последниот наш говорник за денеска. Това е магистер Димитар Пасиев, асистент на Правниот факултет на Университетот сам мислев дека никогаш нема да ми дојде. Редот ќе ме подсети на една анекдота. Јас не сум експерт по трудово право. Една анекдота за атилјаните и за спартанците. Кога отишле атилјаните да бараат помош од спартанците, збореле негде околу саат и пол, кога збореа предходните дискутанти, и на крај спартанците им рекле Абе, ние крајот не го разбравме, оти почетокот го заборавивме. Јас ќе се обидам дискусијата да ја вратам со јазикот на кој што го разбира народот, без абстракции и без панигирици и слабопојки, за да видиме како тоа трудовото право и како синдикализмот функционираат, односно не функционираат во прачата. Му благодарам на, а, на професорот Мехошев за а, деталните анализи секогаш ме храни со, со податоци. Со вториот дискутант ќе се сложам само околу едно, а тоа е за етимологијата на терминот синдикус, а, а со третиот дискутант дека има обштества каде што е забранен штрајкот и синдикатот, да се сложува, ние сме едно од тие обштества, од 2005 кај нас може судски да се воведе забрана на синдикат и судски да се воведе забрана на, на штрајкот. А, значи, а, трудовото право, а, без да абстрахирате, без да а, одите во премногу теории, јас по вокација сум филозоф на право, но се обидувам секојаш да бидам практичен во дискусиите. А, трудовото право ви е скенер на една идеологија и трудовото право во денешницата е нетрудолюбиво. Значи, називот трудово право може би не е соодветен. Значи, под наредот на неолибералистичкиот нов